¿qué tal? Buenos días para todos. Gente bonita de Madrid, me presento, mi nombre es Estoica. Vengo con mi compañera Chonda, somos el dúo musical. Estoica. Chonda. Bueno, es que los nombres cuadraban, que eh, aprovechamos. Hoy hemos venido porque nos hemos inscrito en el internet en el nuevo programa de Metro de Madrid. Esta es La Voz, Bajo Tierra. He venido con ella porque es muy famosa. En mi barrio a ella le dicen la semáforo. Ay. Sí, porque a las 2 de la madrugada no la respetan ahí. y a ti te dicen la plancha. ¿La plancha? Sí, porque te conectan arriba y te calientas abajo. Sí, pues a ti te dicen vasito con agua. Porque no se le niega a nadie. ¿Y a ti te dicen autobús? ¿Autobús? Porque con muy poco no se sube y se baja cuando quiere. Perdónenla, porque es que apenas hoy salió del armario. Yo hubiera preferido que se hubiera quedado adentro, porque con lo fea que es... Venga, vamos a... Te vas al gimnasio para llevarle agua a tu prima Maripili, porque si no, ¿para qué? Chota, vamos a cantar una canción bien bonita para la gente romántica. A ver si ganamos el concurso. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, seguir enamorada de ti, pues tú me gustas mucho y el alma me has robado. no perderme contigo en el vicio de tus labios. A ver, todos con la de tus labios Pégame tu vicio, sí El vicio de tus labios Y no me importa si eres una guarrilla Si bebes y fumas, si estás poseída Pégame tu vicio, sí El vicio de tus labios No No Este paso me lo enseñó Shakira el del más. Entonces se les olvidó aplaudir. Nada más. Si nos quieren ayudar y si lo podéis hacer, aceptamos moneditas pues ese aplauso también. Muchas gracias. a todos compañeros. Qué que bien nos la hemos pasado. Hemos traído el sombrerito de la crisis, más fácil de llenar. Si alguna persona nos puede colaborar, muchas gracias. A todos un gran privilegio. ¿eh? Gracias, mi reina. Gracias, muy Gracias, que Dios me la bendiga. Por aquí alguna otra persona, posible? Gracias. reina, gracias, que Dios me la bendiga. Gracias, caballero, prosperidad, señor. Muy amable ¿Alguna otra persona? Gracias, señorita, encantado. Bendiciones. Gracias, gracias amable, gracias. Ya, que necesitamos. Muchas gracias, los quiero mucho, más a que